कि हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ है और अगर हम इंसर्ट कराना चाहते हैं बुलेट्स देखिए तो बुलेट इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की मैंने पहले बताई है हम बुलेट को ऑफ करना चाहे ऑन करना चाहे नंबरिंग तो भी क्या करेंगे इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम सबसे पहले तो नंबरिंग ऑन करना है तो नंबरिंग ऑन करना सिंपली तो आप um, F12 uh, जो फंक्शन बटन होता है उसको प्रेस कर दीजिए देखिए नंबरिंग ऑन हो गया अगर नंबरिंग नहीं चाहते हैं और चाहते हैं बुलेट्स ऑन करना तो आपको करना क्या है शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करना है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए और इसके साथ साथ F12 प्रेस कर दीजिए तो बुलेट्स ऑन हो जाएगा